हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सौरभ टेकमे टेक्निकली सर अगर आप रेडमी फोर का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे तो इन्फोसिस ने अपना फोन एक लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्फोसिस टर्बो फाइव इसके कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन काफी हद तक कहूँ तो इसके स्पेसिफिकेशन रेडमी फोर से मिलते हैं तो आपको बता देता हूँ मैं इसके स्पेसिफिकेशन क्या है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है इसमें 7.0 एंड्रॉइड नूगट और इसमें जो डिस्प्ले है वो आपको मिलता है 5.2 का H D S display five D N E G curve के साथ और इसका जो प्रोसेसर है वो कुछ मामलों में Redmi 4 से मुझे कम लग रहा है क्योंकि इसमें 1.3 पॉइंट थ्री हट क्वाड कोर मीडिया टेक का प्रोसेसर है 64 बीट का और यू जो है वो माली का है आपको Redmi 4 में स्नैपड्रैगन का मिलता है और रही बात इसकी रैम की आपको दो वेरिएशन में मिलेगा दो जीबी की रैम और तीन जीबी की रैम जिसमें आपको दो जीबी रैम वाला जो फ़ोन है वो आपको मिलेगा छः हज़ार नौ सौ निन्यानवे तक का और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको ये उसी के साथ दो जीबी रैम के साथ आपको सोलह जीबी मिलेगी और तीन जीबी रैम के साथ आपको बत्तीस जीबी और आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के बत्तीस जीबी तक और इसका जो कैमरा है वो तेरह मेगा पिक्सल ऑटो फोकस है एलईडी e इसमें मिलेगा आपको और जो एपरेचर साइज है वो एफ टू पॉइंट टू है और अब इसमें अब फ्रंट कैमरे की बात करते हैं हम फ्रंट कैमरा जो है पांच मेगा पिक्सल है F two point two aperture के साथ रेडमी फोर में मुझे लगता है एफ टू पॉइंट टू है मेन कैमरे का तो कुछ मामलों में कैमरे में रेडमी फोर ज़्यादा बेटर है पर हाँ अब बात करते हैं इसकी सबसे मेन फीचर्स की इसका जो सबसे मेन फीचर है वो है पांच हज़ार एम एच की बैटरी यानी आपको बहुत बड़ी साइज की बैटरी मिल रही है इसमें आपको काफ़ी लंबा बैकअप मिलेगा कंपनी का कहना है कि तेईस घंटे आप इसमें वीडियो देख सकते हैं एक बार फुल चार्ज करने के बाद और इसका जो वेट है वन सिक्सटी थ्री है और ये आपको मोबाइल एक्सक्लूसिवली मिलेगा अमेजोन पर आने वाली चार तारीख को जो दो वेरिएशन में मिलेगा आपको तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए तो thank you for watching my video